alat-alat kage, alat-alat kage, alat kita jepu, alat-alat kita jepu, adik wani, adik wani menyanyi lagu, menyanyi lagu do Lagu mana bagi lagu do hmm, lagu do riming ni ada belako lagu kata lagu ada saya adik wani pula menyanyi kita kita tengok, kita tengok dia. Boleh lah, jangan bisik, jangan bisik, jangan bisik. Ah, sama aku selalu. フフフ。 askari askari askari lagu lagu adalah lagu yang kelima lagu yang kelima kita jemput kita jemput kita jemput apa yang kita sahu juga sahu juga nama dia badu badu berat biar eh berat gua dah lah DJ ni kau berat kau melekat ni kata cara ke dia lah eh. siapa dia menyanyi ni badu nyanyi lagu bernama lagu gila batu batu penyanyi lagu gila ha gila gila gila gila gila gila Bila bini orang Ni pun berat juga Edok dengan lara Eta lengok-lengok Duduk bawah moret ngan gilo, nganako pigilo. Tiro gilo gosu, gilo jeni gilo kita prayeto, gilo kubine oke nafsi buka, kok analo gibalo. Buka wano yo, hey. Ah, sama dosa gilo bine oke du. Kau ya bio, gilo bine oke gilo wano. Do aku kacau gini, oh sebenarnya kik gilo ni banyak. Gilon is me lagi full of smilan ya Ewi Gilon nak beli kereta Gilon lah motor tu Kat lah motor tu ni aku tak usi Sain eh? Jenis gilon judi Turun pagi balik gelap Bini sopoh maki Bina pam nyepak Semai patoh gigi gila gila gila gila gila gila gapo pula bandu royak bio tu lah gila mesti gila judi tu di pak judi ni siapa sat ni tak apa bueno kita jangan demai kita tengok ah eh? ah gila juga bang itu baik gila noge beriti gila noge bueno mah Oh, lo ni po maha. Aku noges po ni kigo, aku tak si balik guano iba a pelear, no que se pata se vale. No vale guano, no que lo hagi, no que se vale, no que lo Gila na moto to, ekiti to kobo, eno meto anomu, bila to hatu, lagi selo apungo. padu nyanyi Celuk bunga atu aku nyakin aku <laughs> Hei Tio, mana bodoh Tio Sama aku tu tak Aku tak takut aduh, aku takut malah Bapa takut malah? Malah aku takut aduh sebab aku tak nampak tu hari Aduh kosek aku tak lagi Aku tak kisah orang Bapa emak? Bapa nyanyi kau yang aduh aku takut dalam lagu dalam lagu aku gay gua no sama waktu tu ada kecil tu kecil bulat bulat jenis gila kayo kau sedar tu kilo kayu tak buat kesegar Hmm, sama aku tu selalu Tikah kilo sama eh Tikah mana dia? Kilo tak takut atu kilo dia berdiri Bisa kilo kayu nampak cikgu hantu. Sungguh Ah, kayu dengan makan no Gila paling ber. sampai duduk menyanyi logo gila ni Ngak jenis gila tersibah ni tak sesungguhnya Peci doge Baik gila duduk rumah dah apa Weh, bejo Dia gila tak boleh naik eja Kita kita eja Lah gila Kita jadi gila pak molek Tapi okey jangan dekat kata aku gila Main kata aku gila ni tak sedap dengan sangat Saya terima kasih banyak, terima kasih banyak. Selesalah, selesalah. Dah lagu-lagu, lagu-lagu yang kita jumpa, sudah nyanyi belakang. Tu bit we Hmm. Aku heran tak boleh benar lagu-lagu lo ni. Pih dengar ni? Lebih ada dengar lah. Ha, di pelik lagu pisang nyoko, tak nyoko lagu anak beruk. Oh, sakit cik lah. Lepas tu kita lagu ni. Kita gelik ya. Hak gelik benar lah. Gelik ni kena benar. Memang ada piti. Amat piti banyak tapi tak bawa dia dulu. Hmm, tak ni. Aku tu sok mu. Dia tu dulu. Lepas tu kita lagu mana mak. Agak lah. Nak gelik tak ada duit tak? Fok kita kena satu hati belakang ni wajah. Satu hati lagu ni mak. Tak jalan eh. Ha, jalan orang.